Hey guys, you here, Jebel Call Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw, ipakita ko sa inyo kung paano maglagay ng koi fish breeder sa breeding tanks nyo at anong mga hakbang ang dapat nyong gawin. At anong mga palatandaan na uh, ang inyong koi fish breeders ay uh, ready na na mag-breed at saka pag hindi mag-breed uh, sa araw na inyong i nag, sa araw ng paglagay niyo ng koi fish breeders niyo sa breeding tanks, anong dapat nyo gawin. So without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button na updated kayo sa ating bagong videos. So ngayon guys ay kukuha na naman tayo ng uh, ah, koi fish breeders natin para ilagay sa breeding tank so ang i-breed natin ngayon ay ito naman ang uh, i-breed na din natin ulit itong butterfly kuhako so piliin natin guys i-transfer natin ito sa ano sa breeding tank mas maganda sana guys kung naka separate tong female kasi wala naman wala tayong ibang tanke so dito lang siya observe lang natin kung lalaki ang tiyan at saka pag malaki na ang tiyan i-transfer na natin doon sa breeding tank so ito ang female natin na butterfly kuha kukunin natin guys kita ko sa inyo akong ah, kung ang observe nyo lang guys yung mga breeder nyo kung lalaki na ang tiyan yun ang indication na marami ng eggs na nagdi-develop so pwede na yung ano mas mabuti kung meron kayong extra tank doon nyo i condition pero okay naman ng ganito guys observe nyo lang palagi para hindi para maabutan ninyo bang mag-spawn siya. Yan. Oops. Hindi pa huli, guys. Ayan. Oops. Yay! <laughs> mahirap walang videographer <laughs> Ito, huli ka. ayan guys oh kung mapansin niyo guys malaki na ang chan ng female natin so meaning it, nito ay marami ng uh, ah, na develop na eggs hopefully mag spawn ito siya separate natin siya sa ibang tangke itong kasama ang dalawang male so tingnan nyo ah malaki ng tiyan oh wag lang nating ano masyado kasi mas stress yips ayan guys oh ayan oh malaki na dyan oh sa kapag mm, touch ninyo ng ano uh, gently Soft, soft siya guys, oh. soft to touch. Ayan. So, lagay natin ito sa ano ilagay natin ito doon sa breeding tank nila guys kukuha tayo ng lalaki बोले यहाँ kuha muna tayo ng lalaki na ano guys Ayan, kumpleto na guys. Meron ng dalawang lalaki. I-check natin ang mga lalaki kung meron bang sperm. Mas maganda kasi pag madaming sperm para nag-indicate ito nga ready to spawn na din sila. Kasi dapat condition din ng lalaki. Saka i-check natin itong mga breeding stars sa mga lalaki pag present. Ayan guys, oh. Ang breeding starts kasi dito sa mukha, itong mga lalaki dito sa mukha at dito sa pectoral fins. Ayan. Ito ba na breed <laughs> starts dito sa pectoral fin? May purpose din kasi ito guys. Ito pang ang breeding starts dito sa mukha at dito sa pectoral fin mag-stimulate nito ng babae na mag-release ng female hormone pag nadiin ito dito sa idindiin nito sa babo sa, itong breeding stars niya so ito sa mukha at sa pictorial ay ano niya idiin niya dito sa babae pa, parang ano siya jis magpagilok-gilok <laughs> magigilok-gilok ito dito sa female ma-stimulate ang female na mag-scold Check natin kung marami bang sperm. Oops. Dali guys ha. Kasi hindi ko. Press niyo, press niyo dito guys oh. Yo, tingnan niyo. Daming sperm oh. Yan oh. So, ready na ito mag-spawn. Check din natin itong isa. Oh, madami din guys, oh. Ayan, madaming sperm. Ayan, tingnan nyo. Ayan, oh, ang daming sperm. So, condition talaga ito. So, ilagay na natin sa breeding tank, guys. So ngayon, i-transfer na natin guys sa breeding tank. Yeah. Ah. Wait guys. Ah. uh, bagong bago ang tubig nito guys pero nakaano na ito naka settle down na hindi as in bago kanina pa itong umaga so wala na itong mga yung mga mga bubbles na ano didikit sa ano sa katawan ng coils so yan ilagay na natin sila yan release natin sila dito guys mamaya i-acclimatize lang muna natin kasi iba ang temperature dito sa ano sa building tank compared doon sa tubig ng ano so acclimatize natin na mag magkapareho ang temperature temperature mamaya saka natin sila i-release okay kukuha tayo ng ano mga nesting media dito ito ang ginagamit ko na nesting media guys itong hornwort yeah, pwede din yung ano yung gawa niyo ng yarn o yung sako plastic kung ano nung maano pwede niyo magamit meron ding ano spooning media na binta sa Shopee pero ako ito lang ginagamit ko itong hornwort live plants lang yan so update ko lang kayo guys pag mag spawn na sila at saka yung usually merong ano nagtatanong may maraming nagtanong din kung anong indication nga malapit na sila mag-spawn. Lagyan mo natin ng aeration. Baka mas stress. Yan. Kukunan ko din siya ng video mamaya para makita din nyo ang behavior ng uh, koi fish breeder na malapit breeders na malapit ng spawn okay so update niyo mamaya okay so ngayon guys tingnan natin kung um, meron na ba silang ano activities uh, yung behavior na para mag spawn sila Yan, tingnan lang natin na ah. Usually kasi pagka kinabuk kinabuk uh, pag inaad mo sila ngayon araw pagka kinabukasan na sila mag ano mag spawn pero kung nakasiparit ang female ng matagal pag ano pag i ano nyo siya i i-add sila, ilagay nyo ang female at mga lalaki sa breeding tank, mag-breed ah, kagad sila at kapag ano din, maganda pag full moon kasi ano maliwanag parang ano sila nakakita sila mag saka may ano may psychological ano din ng buwan ang moon na mag-stimulate ng mga koi fish na mag-spawn kaagad. Ngayon, hindi full moon so usually mag-spawn ito madaling araw na yung med medyo ano na mayroon ng araw yung medyo maliwanag na. Wala pang activities guys so yan. Kasi natutulog na si siguro sila nito kasi madilim. So hopefully mag ano ito mamayang madaling araw. O kapag ini mag-breed ito ngayon, mamayang madaling araw, water change natin at observe na lang natin. Yan, hindi pa hindi pa nagche-chase sa mga lalaki so babae hindi na gano hindi pa nag-release ng female hormone kasi madilim din kasi hindi sila makakita although maamoy nilang sa ang ano isa't isa ayan nga parang may ano ang isa pa pag madaling araw nag ano nag nagche-change ang temperature nakastimulate din yan na mag breed sila So, tingnan na lang natin bukas to guys. Okay, update ko lang kayo. Kung mapansin nyo guys, kung pagdagdag ninyo ng uh, koi fish breeders nyo, pag medyo nakabuntot ang mga lalaki at parang amoy, inamoy-amoy at lumikit-dikit sa babae, although hindi pa masyadong ano, masyadong aggressive ang pag nila pag yun ang ano indication na ready na sila mag-spoon. Saka yung mga lalaki uh, ah, na mention ko before yung pictorial, yung breeding stars nila sa pictorial fin at saka muk sa muka ay gagamitin nila, nila na ano i stimulate ang babae na mga spawn mag ng female, female hormone para mag-spawn. Yan o parang na ano sila guys, naliwanagan yan. Parang nagbuntot na nga, oh, bintot po talaki dahil ano sa flashlight pero pag alito, uh, ah, hindi siya nakita. Siguro mad ngayong madaling araw mag-spawn na ito. Hopefully. Kaso ano, hindi na ako makapag observe sa kanila. Mayang mag <clears throat> Yan, hindi makita. Kinakang kayo. So unfortunately guys, kagabi o kaninang uh, madaling araw hindi sila nag-spawn. So an anong dapat gawin nyo? Nag-water change ako ng 50% guys. At at nilagyan ko ng kunting ano ganito lang o tulo. Ayan. Slowly dripping ng tubig guys para ang quality ng tubig ay parang fresh siya kasi ang koi mag-stimulate mas-stimulate silang mag spawn kung ang tubig ay fresh kasi sa natural habitat ang koi ay nagbe-breed during spring and summer yung madaming pagkain at saka malinis ang tubig fresh kasi springtime sa natural habitat nila So, yun ang mga factors na nag, ano, nag-stimulate nila ng mag-breed. At mainam sana kung ano din yung uh, ah, malaki ang buwan. Uh, ah, yan, full moon kasi ma maliwanag sa gabi. Makita nila ang isa't isa. Uh, yun din, maka-stimulate din na mag-spawn sila. So, Usually kasi din guys, pag usually based on my experience, pagdagdag ko niyan ng pagdagdag ko ng koi fish breeders, hindi siya agad nag-spawn uh, that day. The following day mag-spawn. Hopefully mag-spawn sila ngayon. Pag hindi, i-recondition natin again. I-separate natin ang female sa males. So, ay, ayun sila. <laughs> so, it, ito lang gawin nyo guys. Pag hindi nag-spoon that day, mag-water change. Saka maglagay kayo ng ganito, dripple, yung slowly dripping water lang. Yan. Maka-stimulate din kasi sa kanila mag-breed yung ano, slowly dripple na water at maging fresh na fresh ang water. So water change kayo the following day pag that day nga hindi sila nag-spawn sa pag lagay nyo sa breeding tank nila hindi sila agad nag-spawn 50% lang ng water change saka lagay nito para ano magbigay ng good quality ng tubig So, kung meron kayong tanong guys, comment down below at kung sinong gusto magpa-shoutout, comment down below. Okay, thanks for watching. See you on my next video. Bye for now guys. Keep safe everyone. God bless.